камней. Ну давай сделаем больше круг. Давай вот за этими камнями и вот за траву. Может за не камнями. надо рисковать? Да, он камень. камень. Да конечно, не надо. Так да. же ездить, так же. Вот так большой круг. Давай, поехали. Раз, два, три. Ой, ё-моё, моя стала... Элла и все. Ну ё-моё, вы что, не туда едете? Да блин, да меня тут мучится. Да блин. Догоняй. Больше 100 даже может. Больше 100? Да. Ну, По-разному. Бушная 30, 30. Есть новые бассейны. Эти аккумуляторы. Вон там. Человек, что ли? Переделанные. Вот эта рева стоит. А через которую сейчас упал. Вот эта рева переделанная. Была бензиновая. Переделали в электро. Бензиновая 11500. Андрей, так больше не говори. Слышишь? Андрей. По тридцатку, короче. А можно, можно взять э, готовую электро, вот, за, за 30, да, продаешь? Андрей, ты что так близко? Да он мне вот это... Он, он ко мне подъехал такой. То есть ко мне подъехал, я вот так стоял, был, он ко мне подъехал, и он, как, он подлетел в воздух, потом перевернулся. Ну давай по прямой на перегонке. Готов? Ну куда-нибудь подальше. Нет, вот так. Андрей, чтоб сюда, не, в нас я не врубиться. Куда? Вот так я, я знаю. Вот так поедешь. И до того, а что... может оттуда сюда? Можно оттуда сюда. Э, я знаю, до того, что... Вот, вот это, еще левее, левее возьмите. Давай отсюда. Вот Едь туда, Андрей, что встал? Нет, сейчас мы их машину Вот это, вот. Сюда не подъезжай, он там проедет, понял? Прямо? Нет, Нет прямо. Вот. Понял? Ну, давай. Только на вторую не переключайся. Похоже. Кстати, можно это, регулировать, включалась сразу вторая, а побыстрее. А как это? Ну, надо попробовать. Давай попробуем. Все, подъезжайте, да? Алло, выключай.